ಇಬ್ರು ನಾನ್ ಮಾಡಲ್ಲಪ್ಪ ಓಕೆ ಉತ್ತರ ಮಾಡಿ ಮದ್ವೆ ಬೇಡ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ನೂರು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಮಾಡೋರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ ಮಾಡು ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಬೇರೆ ಅವನ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ ನನಗೆಲ್ಲ ಇವನೇ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವಲ್ಲಭ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಾರ ಕದ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತಲ್ಲೊಂದು ಬೇಜಾರು ಬಾರಿ